आप सुनाए आप कैसी हैं मैं भी ठीक हूँ अच्छा आंटी आपसे क्वेश्चन है आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती ये आंटी किसको बोला अभी आपको क्यों नहीं मुझे क्यों आंटी बोला है आपने तो आ, मैं क्या बोलूँ आपको नहीं, जो भी बोले तो यहाँ बाजार में खड़े हो गया मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई <laughs> अभी मेरी इंगेजमेंट हुई है तो आप मुझे आंटी बोल रही तो चले मैं आपको फिर बाजी बोल देती हूँ नहीं बुरा लगता है ना इस तरह बाजार में खड़े हो गया मुझे आंटी कह रही क्यों कह रही है में बुरा लगता है इस तरह कोई और होता तो मैं उसका मार मार के उसका हशरा खराब करता हशरा खराब कर देती जो आप मुझे आप मुझे जो कहती है आपको वो कह देती नहीं नहीं वो कह आप कहे क्यों मुझे आप किसी और का इंटरव्यू लो कोई ढीली सी हो रहा तो मैं तो मार देने वाली भी हूँ आप ये कैमरा है वरना मैं आपकी पिटाई कर देती लेकिन देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रही हूँ ना आंटी वरना मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा आप मेरी बात सुन आप मेरे से दो तीन साल ही छोटी होंगी ना और कितने साल होंगी मैं आपको बेटा तो नहीं कह सकती ना आप कहती हैं मैं आपको बेटा कह देती हूँ फिर बेटा कहने की जरूरत नहीं लेकिन आप मेरे से दो तीन साल छोटी होंगी आप मुझे आंटी कह रही आप मेरी हेल्थ से कह रही है नहीं माशाला आप स्मार्ट है इसलिए